com papá pra comer, catacolum pra comer o papá do bebê. Um pratinho do bebê, colherinha do bebê, a papinha do bebê, catacolum papá, catacolum tati, com taca, tati, cabambu. do bebê.